我们现在来到三大名园千六园这日本的名园看到吗千六园 是啊。对。是我其实可以走到另外一。 太专业了。大家好，我们在日本的金泽金六园，然后这边蛮大的，然后而且很多观光客，不知道为什么。然后晚上有秋季的，秋季的什么祭典？你不算是祭典吧？就。 秋天观赏，然后晚上好像会打灯，怕怕点会。晚上打灯，可是嗯，就其实在这边拍拍散散步都还不错，而且如果对的时间来，就对的事情。其实现在风也没有全开，所以真的很可惜，所以真的很多观光客。 已经慢慢泛黄了，泛红，泛红，真的，哎，等下我们要去吃金德冰。我们现在在日本啊，不是地图， <laughs> 好，先这样。